mamela ke give me five ujonge kum breathe in and out mamela ke unamakhadi ayelo wamanani phambi kwakho ne Oluthando awundijonganga nosheleni. Xa ungandijonganga awundimamelanga. Xa ungandijonganga awundimamelanga emihle. Mamela ke. Into oza kuyenza uzawujonga umisi. Amehlo akho funeka abe lapha kumisi ukuze uzokwazi ukhetha inani elirayithi elililo. Ndiza kumisa isandla sam undikhethele wena inani. Apha phambi kwakho uba ndimise isandla esingaphi sawuqala ke ndiwenze umzekelo nantsi misa phezulu ndibone misa phezulu ndibone khangela inani lakho okay Alright. Mahlisa ke. Hlisa. Masiya. 6. Bonisa. Mm mm mm, -mm makuthixwaka please. Khangela unibonise. Umjongo ba umise kakuhle na. Bonisa. Bonisa. Olu guqula. Okay, bonisa lo mntu lapha ecam kwakho u-six. Eli nani phofu. Wolaziyo uba ngubani. Mbonisa. Mbonisa. Abanye abantu bathi abanayo u-six. Abanye abantu bathi abanayo u-six. U-six uyafana no-nine. U-six uyafana no-nine. U-six uyafana no-nine. ndibonise andifuni mntu uthethayo makuthini cwe apho ndifuna ubona amakhadi sithetha ngamakhadi bonisa bonisa okay khamguqule lo ten wakho khambonise lo mntu lapha ecam kwakho umbone uba umise kakuhle khambonise khambonise wena mbonise okay mamela ke nani lelinye nantsenye nantsenye nantsenye beke ecaleni beke ecaleni beke ecaleni beke ecaleni khangela ndibona thini bona yes wambhaqa wambhaqa eke okay thula kaloku mbhaqile ndibonile ebabhaqa aba babhaqe msinyane aba Babhaqe msinyane. Yes, anaso khangela. Uphi anaso? Yes, anaso. Okay, wonke umuntu ujongile? Yes. Nali elokugqibela. Mhm, mhm, mhm, thul. Khangela unamanani akho. yes yes mguqula unayini wakho sana mguqula unayini wakho yes bonisa uodwa unayini ingathi uya akamboni uodwa yena unayini wakhe bonisa unaba mbonisa okay masingangxoli kalokhu okay he usiya uyaziqhatha usiya siwu okay ndikubonile siya Izandla zakhe ziphantsi kwamathanga. One. Lixhasa silinde wena ndide ndafika ku-one. Yeka yonke le nto yenzayo. Yeke. Yeke ngoku. Otha, andizulinda wena ndigqibile ubala mfondini. Ha-a. Ha-a. Ha-a. Five. Four. Sheleni. Three. Sheleni. Yeka sheleni ngoku. Sijonge umisi ngoku. Sigqibile ngoku. Ntsoke. Mamela ke ngoku. Umisi. Uza kunyusa inani. Wena undinika ntoni? Iminwe yakho. Undibonisa nto? Iminwe yakho. Awubambi manani ngoku. Sibabalo. Bonisa iminwe. Ba andifuna umthetha ndifuna ubona uba abanye abantu ithini into yabo mm khandithi thetha ndibonise ngeminwe mamela umisa uthini matshawe fake ilwimi hayibo uzawutya ijem zimozi ngoku ndifuna ukuphakamisela inani wena unyusa iminwe yakho olu leona please look at me xa ungandijonganga awuzuyazi uba mawumyiseli phi inani ndikhangele mandikhangele bona umntu uqale wanyusa kuqala Bye. Bonisa, ah, thula suthetha. Vala umlomo wakho ndiyabona mos ngamehlo wam mna. Ndiyababona abanye abantu wena kutheni uzawuthetha. Usive uba sithethi ndithi ndifuna ubona ngemini. Okay. Okay. Dum dum dum dum dum. Yeah. Sawubona okokuqala. Hmm. Hey le row. Hey le row. Hey. Unam a-a suhleka ayihlekisi tshini yes unam well done yabona unam yes yes unam yes well done unam yes balo a-a bonise ngomnwe ungamthethi bonise ngomnwe ungamthethi um hayi wo ngavula umehlo vula amehlo vula amehlo tshini Zawubona njani? He, ayinabantwana. Hayibo. Bani? Okay. Hlisa izandla zakho. Hlisa izandla zakho. Beke amanani wakho njengoba amanani wakho xa siqala ubala siqala ubala siqala kuba. Okay, yima nje kancinci. Mina nje kancinci.